Ola, somos Alicia e Alex e vamos vos informar sobre a organización do Día das Letras Galegas e do Cachotrigo. Como xa saberedes, o día 17 de maio son as Letras Galegas e o 16 o noso instituto organiza un concurso chamado Starling. Este concurso farase en horario lectivo e dividirase en unha hora e media para estar no teatro e dúas horas para recorrer as diferentes estacións do Starling. As obras interpretadas serán As laranxas máis laranxas de todas as laranxas que é de Carlos Casares e Isto non é o que tiña planeado, que é de Laura Alvarello. O Stargirl dividirase en unha hora para videoxogos e outra para robótica e audiovisual. Aquí os grupos dividiránse en dúas partes. Cada unha terá un monitor ou monitora que lles vai guiando por todo o circuito. En cada estación vai haber un monitor ou monitora que vai recollendo todas as puntuacións. Asemade, cada participante terá que ter unha tarxeta que acredite o seu paso polas probas, É preciso ter o selo en todas as probas para poder acceder ao cachetrín. Os alumnos Lucía Vila e Emma López de cuarto e Alex Vázquez de segundo van estar disponibles toda a mañán para resolver as dúdas que poidesen xurdir. Ao mediodía xántase no centro, polo que hai que traer comida. Despois, en horario de clase pola tarde, teremos unha actuación performance do artista Xafín Marcos e algúns xogos populares. A maiores, traer un traxe tradicional galego sumará un punto ao Estado. E agora vou vos falar do Cachatín. Este é a viaxe lúdico-educativa que se realiza a fin de curso como premio á participación en diferentes actividades realizadas ao longo do curso. O custo da viaxe confináciase entre o alumnado participante e o instituto, grazas ás axudas e os premios que fomos recibindo ao longo do ano. Ademais, cada e eh, actividade na que se participe ou se gañe sumara un bono desconto e a actividade podería vos salir casi gratuita. As actividades que contan para o Cachatrip son gañadores do concurso máis que palabras, gañador gañadora do concurso microtextos teatrais, as tres millores puntuacións do Stargal e vir cun traxe tradicional, como xa vos comentou o miña Participación no Club Antifaz, no equipo de dinamización lingüística, no grupo de extraescolares, no concurso de outubeiros e no grupo de teatro. O concurso de videoxogos terá dúas categorías. O Stargal Base, que é para primaria para primeiro de ESO, consta de un pasapalabra en galego, un xogo de gramática e dous xogos de habilidade. O Stargal Avanzado, que é para segundo, terceiro e cuarto de ESO, este constará dun pasapalabra de tecno, un xogo gramatical e dous xogos de habilidade. Agora vamos a falarvos das diferentes estacións. Vento ferido, ides ver unha escolma de book trailers feitos por alumnado de terceiro da ESO. O único que tedes que facer é escoller o que máis vos guste, tendo en conta que deben citar a ler o libro do que fala. Os escuros soños de Clio. Aquí ides ver unha proxección dos contacontos que se presentaron ao concurso máis que palabras organizado polo Departamento de Lingua Galega. O único que tendes que facer é votar polo que máis vos guste. Xoguetes para un tempo prohibido. Ante vos ides ter unha exposición con mostras do fedellar nos talleres de tecnoloxía. Escolled o tremello que máis vos guste ou que máis original vos pareza. Deu sentado nun sillón azul. O sentarvos no máxico sillón azul ides sentirvos imbuídos polo espírito de Carlos Casares, Respondede ás preguntas que vos formulen as nosas xornalistas mentre os vosos compañeiros vos ven por periscopio. As laranxas máis laranxas de todas as laranxas. Grazas ás gafas de realidade virtual accederedes a cinco contornas que recordan obras de casales. Se atinades tres ou máis, entrade na gran mecánica experimentada os límites da realidade virtual. Toribo revolucionou o tráfico. As monitores desta estación poñeramos un circuito con, con obstáculos que relaciona diferentes cidades que tiveron que ver coa vida de Casares. O obxectivo deste xogo é que o Lego sortear todos os obstáculos e tirálos no menor tempo posible. Camión 3. Nesta estación concursaredes en grupo. Trátase de atinar no recipiente que contén a resposta correcta ás preguntas que iredes vendo na pantalla sobre a obra de Casares. Ilustrísima, esta é unha estación didáctica elaborada e construída polo alumnado de cuarto para que vos acheguedes dunha forma máis lúdica a vida de Casares. Para iso botaron man de elementos robóticos programados con MBlock, Lego e Arduino, un polvo xigante. Nesta instalación podedes interactuar con seu enorme polvo mecánico. O movimento dos seus raxos está controlado por uns servos que foron programados a través de Arduino. Como polvo un animal moi intelixente, veredes que podes seguir con os seus ollos os movimentos que fagades. Estad atentos. Lolo anda en dron, unha mostra de bo con drons que encantaría a Lolo, aínda que el só andaba en bicicleta. E agora que xa estades informados, só quede esperar a que chegue o día.